aí pessoal, como é que tá tudo em ordem? Hoje o vídeo vai ser bem diferente, a gente vai fazer um passeio aqui pela cidade Eu estou em Medellín, na Colômbia vou ensinar vocabulário que vocês vão ver todo dia na rua Então é bom que você pode praticar quando você quiser No momento que você estiver na rua, você vai aprender um montão de palavras Você vai olhar, ah, como é que se chama mesmo aquilo dali que eu vi no vídeo? Como é que... Ah, ok, beleza, lembrei, tal coisa. Então é uma forma também de você praticar todo o tempo, toda hora, todos os dias. Se você é professor de português, recomendo que você mostre esse vídeo nas aulas de português, porque aí você pode também fazer uma aula fora da sala de aula e também, caminhando pela rua, você pode perguntar para o estudante, né? Como é que se chama tal coisa? E aquilo dali que está lá em cima? E isso aqui que está aqui no chão, como é que se chama? Você vai revisando, né? O que você vai ver aqui nesse vídeo. Então, Segura aí que a gente vai aprender muita coisa agora. Vamos lá! Claro, né? Vou passar um pouquinho de protetor aqui na cara porque eu me queimo com qualquer coisa. Vamos lá! Let's go! Mas antes, segurança em primeiro lugar, né? Vamos colocar o capacete. Né? O seu capacete que você vai comigo na garupa. Garupa, é o que? Garupa na parte de trás da moto, ok? Então, esse vai ser o seu capacete. Ai, caramba. Vamos lá. Ah, aí, beleza. Olha essa aqui, maravilha. Tá firme aí, né? Ok, vamos embora. Começando pelo verbo ligar a moto. Um pouquinho baixo de gasolina, mas vamos lá, né? Vamos começar aqui a aprender mais vocabulário, né? Na prática, uma rua muito estreita é essa que eu tô agora. É uma rua que tem duas faixas, né? Tem essa faixa que eu tô aqui, essa faixa e tem essa outra faixa aqui do lado. Você pode ter uma rua que é larga, ou seja, que é ancha. É diferente, ok? Uma rua muito comprida, muito longa, essa é muito longa, vai muito longe vai muito assim, até são quilômetros é a mesma rua. Então, ok, aqui vocês vão ter, desse lado aqui esquerdo, vocês têm o canteiro. Isso aqui é o canteiro, essa parte esquerda que vocês viram aqui, isso aqui é o canteiro. Então agora a gente vai passar, dar preferência aqui para faixa de pedestre, ok? Isso aqui é uma faixa de pedestre. Você tem a faixa dos carros que eu falei, né? Que é, você tem essa aqui, tem essa aqui do lado. Vamos pegar para aqui para a esquerda, né? Fazer uma curva aqui. Tem muito vocabulário para ensinar aí para vocês, então vou ensinando aqui na medida que eu vou vendo. Outra vez aqui a gente dando preferência para o pessoal, né? Fechou o semáforo aqui. Ok, detalhe, ok? Em português a gente fala sinal, fala semáforo para isso aqui que vocês estão vendo, ok? Isso aqui. Tá, o sinal tá vermelho agora, né? E aí tá para o pessoal passar. O cara batendo um rangozinho aqui, ó bater o rango, comer alguma coisa. Almoçar, né? Essa hora o cara tá almoçando. É 11, 11 e meia. Pra galera que aprender português aí também na prática, ó. Português do Brasil, YouTube, português com Felipe Açúcar. Dá pra aprender muita coisa. Então a gente vai passar aqui nesse cruzamento, ok? Isso aqui é um cruzamento. Daqui a pouco vai abrir, vai abrir. Abriu. Ok, simbora. E passar com cuidado aqui porque o trânsito de Medellín eu nunca, eu nunca sei aqui na Colômbia o que é o que. Às vezes abre para um lugar, abre para o outro também ao mesmo tempo. Então pilotar, oh, ok, detalhe, ok? Moto se pilota, carro se dirige. Então você não fala, eu dirigindo a moto, não. Você está pilotando a moto. Você é um piloto de moto, ok? Você está pilotando. É, tem forma de falar também motoqueiro. Ó, o cara que trabalha aqui, ó, entregando pizza, <laughs> entregando pizza <laughs> num rap. Esse aqui é um motoboy, pode ser. É, motoqueiro, motociclista também. Motociclista mais formal, ok? Então isso aqui que vocês estão vendo desse lado esquerdo aqui, olha o que o cara fez agora, fez um gato. Não pode fazer isso, ele simplesmente passou por cima do canteiro para pegar o retorno, ele não quis ir até lá na frente. Então isso aí é fazer um gato também, expressão, aquele trânsito. Então, olha a galera do rap aqui trabalhando. Ah, passou voando. Ó, o cara tá passando no corredor agora. Esse cara tá passando no corredor. Eu vou passar no corredor também porque eu tô de moto. Essa é uma grande vantagem de ter moto. Você pode passar no corredor. Eu falei pra vocês que era o canteiro, né? Que é a parte da metade da rua. Isso aqui é uma ciclovia agora, já não é um canteiro, ou seja, é um canteiro usado como ciclovia. Mas vocês estão vendo que eu estou passando aqui bem pertinho do meio fio. Isso aqui é o meio fio, ok? Então você pode ver aí, tipo, notícia na, na TV. Ah, um acidente, o cara caiu da moto, bateu a cabeça no meio fio. Então meio fio é isso aí que vocês viram agora, ok? Meio fio. Vamos ver, é mais coisa, mais coisa. Vou passar aqui por causa do barulho. Ai! Então isso aqui é muito comum na Colômbia, o pessoal levantando a mão para <laughs> para fazer uma curva. Tipo, no Brasil, se você vai para a esquerda, você liga a seta, você dá a seta para a esquerda e você vai para a esquerda. Sendo que aqui na Colômbia, o pessoal, pelo menos aqui em Medellín, o pessoal dá a seta, quando dá a seta, né? E, e coloca a mão para fora para dizer que vai que vai entrar para a esquerda ou para a direita. Ó, isso que vocês estão vendo aqui em cima é um pardal, pra, é um detector de velocidades. Então se você passar muito rápido, aí eles te multam, né? Amavelmente, para a segurança da população, você recebe uma multa. Passando por aqui pelo Parque Poblado. Cruzamento. Essa aqui é a faixa de ônibus. Aqui do lado direito vocês vão ver que em teoria é só para ônibus. Então aqui fala faixa de ônibus, bus, solo, é apenas ônibus, né? Faixa de ônibus. Tem a faixa de carro, tem a faixa de pedestre aqui na frente. Tem os polícia, os homens, uma forma informal para dizer policial em português. Para os argentinos, olha o nome dessa via aqui, Via La Concha. <laughs> Vocês vão ver aqui uma bifurcação, ok? Que é quando se divide a rua. Você ou vai ou se manter à esquerda, olha, tá vendo aí o que eu tava falando? Ó. <laughs> Isso é uma bifurcação, ok? Então, você se mantém aqui e agora, ó, o cara se enrolou aqui, ó. Ia entrar pra esquerda, colocou a mão, não deu tempo. Ó, isso aqui é uma mureta, ok? É um muro baixinho, uma mureta. Olha essa ladeira, a gente vai descer a ladeira. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Ai, ai, ai. <laughs> ai, ai, ai, ai, ai, ai. Caramba. Então isso aqui, eu tô subindo a ladeira e agora eu tô passando por uma lombada, ok? Isso aqui é uma lombada, é um quebra-mola também, que a gente fala no Brasil. Uma rua sem saída. Como se não fosse comum aqui em Medellín, né? Acho que eu vi por aqui. Peraí, peraí, peraí. Quero ensinar pra vocês. Olha só, uma coisa. Ai, caramba, que buraqueira. Olha só. Isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo é um bueiro, ok? É um esgoto. Por aqui passa o esgoto. Isso aqui é o bueiro. Esse aqui também pode ser bueiro. Vocês vão encontrar na rua também. É algo muito comum. E principalmente aqui em Medellín, na rua tem muitos bueiros. Agora você pode encontrar também um batente, ok? Um batente seria mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Pois essa, essa subidinha aqui que vocês estão vendo, que não é uma escada, é somente uma elevação. Então isso aqui é um batente. Então a gente viu bueiro, ok? Viu o, o esgoto, né, que é por onde passa água suja também. Eu posso ter água do esgoto passando por aqui. Às vezes acontece quando tem, quando chove muito. E é, aqui é outro bueiro, tá vendo? E eu vou mostrar para vocês algo que tem muito aqui em Medellín. Que são esses bueiros no meio da rua. E para quem pilota moto é horrível isso, principalmente nas curvas, porque é muito escorregadio. Então você pode derrapar, você pode cair na moto facilmente. Vamos encontrar, vamos encontrar tudo na cidade. Simba! Pera, pera. Cruzamento. É, carrinho aqui, né? Grande demais. Isso aqui, amarelo, é a mureta, ok? Relembrando aqui, meio fio, ok? Passando aqui apertado a rampinha aqui, né, para deficiente físico. Fazer o gato aqui. Olha o gato, olha o gato, olha o gato. Quando você faz alguma coisa que você não deve fazer, você está fazendo um gato no trânsito. Aí eu vou atrás, aí eu vou atrás, aí eu vou atrás. Isso aqui que eu tô fazendo é costurar. Quando você tá na moto e você tá passando entre os carros, você tá costurando. Que em tradução livre ao espanhol seria coser. Estás cosiendo, como costurando para cá, para cá, para cá, fazendo assim zigue-zague. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma vala, uma vala pequena que é por onde passa a água, você pode encontrar uma vala muito maior. Tem até uma expressão em português que se diz, é, se você não tiver cuidado com esses caras, você vai pra vala, ou seja, você vai morrer, eles vão te matar e vão te jogar na vala, que é tipo assim no canto, jogar no canto assim, deixar no canto. Uma vala é maior, mas uma vala tem esse formato assim, tem esse, essa forma. E aí, dá pra passar? Dá pra passar? Dá pra passar? Não. Ó, subindo aqui, ó. Isso aqui que você tá vendo aqui, amarelo, isso aqui é o gelo baiano. E o gelo baiano tem várias formas. Tem vários tipos de gelo baiano. Tem esses maiores e tem uns menores, ok? Aqui a gente tá fazendo outro gato aqui. <laughs> Olha o buraco. Ai. Esse é o buraco. Olha só. Bueiro, bueiro. Outro, outro, outro, outro. Outro. Dê a preferência. Ok. E agora outro bueiro. Olha, olha a quantidade de bueiro. Outro, outro, outro. Ah, tá, tá, tá. um, bu um bueiro com um buraco. Vocês não vão esquecer mais nunca dessa palavra, bueiro. Me sinto mais seguro pilotando um pouco mais rápido, porque não tenho ninguém perto de mim. E quando você pilota muito devagar, os carros passam, todo mundo vai passando por você e aumenta assim um risco de, de acidente, pelo menos para mim, eu acho. Então aqui a gente diminui um pouco a velocidade né? Passa aqui pelo, pela lombada, devagar. Se eu passar rápido, eu caio. Vou pegar aqui, ó. Ai, caramba. Lembrando aqui, mureta. Ok, o viaduto. Vou pegar aqui a direita. Vamos, vamos nessa, vamos nessa. Bom, essa aqui é uma passarela aqui em cima. O pessoal sobe pela escada aqui e cruza até o outro lado, ok? Para evitar passar por aqui, né? Então essa aqui é uma, é uma passarela. Às vezes o pessoal coloca proteção, uma barreira para que as pessoas não passem pela rua, uma grade, entendeu? Uma proteção, porque às vezes o pessoal, ah, que saco ter que subir aí a passarela, não sei o que. Aí você vai lá e cruza pela rua e pode causar um acidente. Então eles colocam uma, uma grade sei lá, num espaço assim de 60 metros, 100 metros mais ou menos. Mas ainda assim tem gente que vai cortar a grade e, passar, e fazer, um, fazer um buraco para passar por dentro. Impressionante. Oh, oh, oh, Olha aqui, ó, outra passarela, a mulher ali de vermelho passando pela passarela, né? Sobe e cruza a rua. Ai. Quer ver o cara colocar a mão aí? Não, tá, tá, tá, coloca na mão. <laughs> uma mania que o pessoal, uma mania que o pessoal aqui da Colômbia tem. Pois é, né? Então, o acostamento vai ser isso aqui. É um acostamento muito estreito. Mal dá para parar uma moto aqui nesse acostamento. Mas é alguma coisa, né? Ó, então o cara na bicicleta aqui, ele tá pedalando, subindo a ladeira, né? Pelo acostamento. Então, aqui meio que desapareceu o acostamento, né? Dá pra ver mais ou menos a linha. Mas se eu quiser parar no acostamento aqui, eu posso. Então, dou a seta, né? Pra direita e vou parando aqui no, no acostamento. Lembrando que esse aqui do lado, que a gente tem aqui, seria a mureta do acostamento, ok? Então, galera, é isso aí. Vou estar tá gravando mais vídeos, dando um rolezinho de moto. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, aprendido alguma coisa. Lembre-se de fazer frase com as palavras que você está aprendendo, de associar isso, colocar no contexto para você poder aprender de verdade, ok? Então até o próximo vídeo, valeu, compartilhe com seus amigos, até mais, tchau, tchau. Valeu!